isso lá, Rano de nasce Vou ver Que a moça Na sonte E por causa Chama Plata Coisa de cor